Bailando hasta la tanta, tengo amarga la garganta Bebiendo hasta no poder más, viviendo problemas Todo risa hasta que acaba Una última pincelada de remordimiento que se apoderaba Lo que nadie te contaba, risa pero mierda acumulada Familia destrozada, una niña lo rescataba Dando vuelo a un avión que se estrellaba ah, Que se estrellaba Mayday. En mi cabeza retumba Mayday. Pero la sociedad solo adoctrinaba, Mensaje oculto en cada parrafada. Esto lo saco. Tú ríete de tu payasada. Ah, bailando tanta, tengo amarga la garganta. Bebiendo hasta no poder más, viviendo problemas. Y problemas, todo risa hasta que acaba. Una última que se apoderaban Que se apoderaban Que nadie te contaba Risas pero mierda acumulada Risas pero mierda acumulada Familia destrozada, una niña lo rescataba Dando vuelo a un avión que se estrellaba ah, Que se estrellaba Y qué más Mayday Mi cabeza retuma Mayday A la sociedad solo doctrina Mayday mensaje